कर्नाटक के वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एस एम कृष्णा के दामाद और coffee chain Cafe Coffee Day के मालिक वीजे सिद्धार्थ उनतीस जुलाई से लापता है सिद्धार्थ के अचानक लापता होने से हड़कंप मच गया है पुलिस ने उनकी तलाश में जुटी है वहीं पुलिस सुसाइड की आशंका भी जता रही है बताया जा रहा है कि सोमवार शाम से उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है उनके अचानक लापता होने से पूरा परिवार परेशान है सिद्धार्थ के लापता होने के बाद दक्षिण कन्नड़ पुलिस ने तेजी से खोजबीन शुरू कर दी है इधर पूर्व सीएम कृष्णा के घर मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार सहित अन्य नेता पहुंचे हैं बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ बिजनेस के सिलसिले में कार से सोमवार को चिकमंगलूर गए थे इसके बाद वो केरल जा रहे थे किंतु मंगलूर के एक नेशनल हाईवे पर उन्होंने ड्राइवर से कार रोकने के लिए कहा और गाड़ी से उतर गए इस दौरान वो किसी से बात कर रहे थे मोबाइल पर बात करते करते अचानक गायब हो गए जब करीब एक घंटे तक नहीं लौटे तो ड्राइवर ने फ़ोन किया तो बंद मिला गौरतलब है कि सिद्धार्थ जिस जेपी नाम उगारो जगह पर उतरे वो नेत्रावती नदी के किनारे है दक्षिण कन्नड़ पुलिस के डीसीपी हनुमथरैया और लक्ष्मी गणेश ने ड्राइवर से पूछताछ कर जरूरी सूचनाएं ली हैं और सिद्धार्थ को खोजने की कोशिश कर रहे हैं सिद्धार्थ के लापता होने